assalomu alaykum qadrli do'stlar sizlar bilan android dasturlash bo'yicha 6 darsimizda ko'rishib turganimdan juda ham xursandman bugungi darsimizda biroz qiziqarliroq dars ya'ni biz android dasturlashda shu list yaratishni ko'ramiz ya'ni ma'lumotlarni list qilib foydalanuvchiga ko'rsatish hozir bu ko'rsatishni juda ham oddiy usuldan foydalanamiz ya'ni ozgina kod orqali e, boshqa kerak e, bitta tekst suyuni o'zidan foydalangan holda chiqaramiz e. ya'ni list view ham va recycle view ham bizga kerak bo'lmaydi proyektimizda javada olib borilyapti xo'sh bitta linear layout yarata olamiz u 0 ga 0 dp bo'lsin va uni anaqalarni beramiz top to top of parent bottom bottom of parent start to start of parent and to end of parent xo'sh joylashtirib oldik endi bunga bitta id beramiz ya'ni container root bo'la qolsin endi biz qanaqa ha orientation berishimiz kerak hozir bizga orientation juda ham muhim orientation ya'ni vertikal joylashtiraman viewlarni uni ichida xo'sh activity'mize o'tamiz find view by id sal chalkashib ketdik linear linear layout linear layout xo'sh endi uni id orqali topib olamiz Endi layout chain font id airport id container root xo'sh topib oldik idimizni id bilan linear layoutimizni endi for orqali linear layoutimizga itemlar qo'shamiz xo'sh int i boshlansin Robotların başlangıcı iyi. bugünce. Sana sanat birlikte koşuluk başlangıcı Arkadaş bitmez olsun. Hoş. İyi plus plus olsun. Ve ben şunun içide bize ichida biz xo'sh bitta tekst yaratamiz tekst text view text view new text view unga get application context beramiz xo'sh endi text viewimizni text viewimizga set text qilamiz ya'ni unga item xo'sh item plus masalan bir e, bir emas ini qo'yib qo'ydik har o'zgarib turadi xo'sh endi bu tekst yuzani linear edu qilib qo'yamiz edu qilib masalan mana shu tekst yuzani berib yuboramiz xo'sh bitta ishga tushirib ko'rsak проект недавно. xo'sh mana bizada mana shunaqa list bo'ldi aniqroq mana shu yerda tekst bilan qo'shdik bu video darsligimiz orqali o'zi e, koddan turib mana shu e, xml anaqalarni o'zgartirish edi hozir endi to'liqroq list o'xshash uchun bitta scroll view qo'yib qo'yamiz ya'ni scroll view bu mm, anaqa nima desam bo'ladi shu dasturimizni listimizni tepadan pastga scroll bo'lganda hamma elementlar ko'rinishi uchun chunki hozirgi mana bunda tepadan pastga anaqa torta olmayman chunki bu linear layout u tepadan pastga tushmaydi xo'sh scroll view esa bunaqa tusha olmaydi xo'sh scroll viewimizni ichiga joylaymiz aha scroll viewga buni anaqalarni olib tashlaymiz scroll viewga beramiz top to top of parent bottom to bottom of parent start to start of parent end to end of parent bo'lsin endi ishga tushirib ko'ramiz ishga tushirib oldik mana endi scroll qiladigan bo'lsak bu bemalol scroll bo'lyapti qisqacha bu yerga aytimlarni ham qo'yib ketsak bo'ladi endi o'zimizda qo'l aytim qilib tizsak ham bo'ladi endi hozir tekstyuvga tekstyuvni e, tekst sayzini o'zgartirsa bo'larmikan size ha mana set text sayz bor ekan masalan yigirma besh flotda berishimiz kerak ya'ni bunaqasi birligi floatda berishimiz kerak hozir tekstlarni ham kattartirib ko'ramiz mana bemalol E, kodda yaratgan uyimizga ham masalan size yo color hamma narsasini bersak bo'ladi e, bu bu yerga masalan o'zimizni custom e, mana bu yerga layout tuzib custom layout tuzib ham bu yerda masalan list hosil qilishimiz ham mumkin lekin bu performans jihatdan juda ham yomon keyingi darslarimizda masalan list u va recycle u o'tganimizda ular ham pod mana shunaqa narsa ishlatishadi ya'ni bitta yaratilgan e, layoutga qarab mana shu ishlarni masalan for nechi marta bo'lsa o'shancha marta aylanib yaratib chiqsa faqat salgina bo'ladi ozgina ko'proq kod yozish kerak bo'ladi va ozgina ko'proq e, vaqt ketadi e, umumiy olib qaraganda bugun mana shu narsani ko'rishimiz kerak edi ya'ni shunaqa list hosil qilish o'zimizni kod bilan Э, darsimiz qisqa va tushunarli bo'ldi degan umiddaman barchaga rahmat keyingi darslarimizda э, uchrashguncha xayr do'stlar